Uh, jika anda belum mendapatkan suara, anda boleh dapatkan uh, sekarang sama ada secara online di um, ya, ada uh, ada link di kat dekat bawah tu uh, untuk mendapatkan suara dan kita juga mana ada link mana mana lah. <laughs> dan kita juga ada Patreon. Ha kalau anda uh, ah, ingin kami teruskan sesi-sesi bersuara di warung baru seperti ini uh, kami sangat hargai sebarang sokongan dan sumbangan uh, dan boleh cari kami di Patreon juga ada link di bawah ah. Ah, kita bukannya ada bajet tak ada bajet jasa semua ah, jadi inilah sumbanglah